What? Otóż widzicie, rzecz, na którą mi e, Pan zwraca uwagę w ostatnim czasie i dziś wręcz czuję się posłany do tego, żeby się tą jedną rzeczą, tylko i wyłącznie tą jedną rzeczą podzielić z wszystkimi, którzy chcą słuchać. To jest, e, że nie tylko jako poganie, chociaż też, ale nie tylko jako poganie, mamy się uczyć wiary od najlepszych. A szczególnie na dzisiejszy czas, pomijam już, że no najlepszych właśnie przedstawiłem. Para pogan. Setnik rzymski i syrofenicjanka, czy też kobieta kananejska. Rozumiesz, w żadnym innym miejscu Jezus nie doznaje takiego zachwytu mówiąc: Co za wiara! Jestem zdumiony, jestem zachwycony. Więc jako poganie powinniśmy się uczyć od pogan, ale w ogóle jako Żydzi też Jezus, rozumiesz, Jezus się odwraca do tych, którzy idą za Nim, którzy są z domu Judy, z domu Jakuba, z domu Izraela, z domu Efraima. Idą za Nim, odwraca się i mówi wśród was, nikt z was nie ma takiej wiary jak ten gość, jak ta babeczka. Nikt z was. I teraz, zanim dojdę do tej jednej rzeczy, zadam Ci takie pytanie. E, to będzie taki podstęp. Ja, ja zawsze zadaję pytanie, to wiecie, jestem podstępny, no nie? Taki ze mnie podstępniak. Pierwsze pytanie. Ono już zawiera w sobie pułapkę, a co dopiero dalej? Czy, czy nie chciałabyś nie chciałbyś mieć takiej wiary. I, I, podstęp nie jest w tym nie w środku, tak? Ja się posługuję w miarę staropolskim, czyli przedinternetowym polskim, sprzed 30 lat. I to jest normalny rodzaj zadania pytania. Jak ktoś woli bardziej polski, uproszczony, y, tak zwany y, zuniwersalizowany, to zadam pytanie, czy chciałbyś, czy chciałabyś mieć taką wiarę? I od razu zaznaczam, że jakbyś nie chciał, albo jakbyś nie chciała, to się zastanów, co w ogóle robisz w życiu jako chrześcijanin. Taki postęp. Jak ktoś sobie powiedział, po co mi aż taka wiara, tam sobie poradzę. Przecież Pan Jezus powiedział, gdybyście mieli wiarę taką malutką jak ziarenko gorczycy, to już wystarczy. No nie, to taką wielką wiarę. Widzisz, rozumiesz, na czym polega problem, że ta wielka wiara tych ludzi sprzed krzyża jest niczym w porównaniu z wiarą wielką albo też małą, jak zaledwie ziarenko gorczycy. Wiara mała, jak ziarenko gorczycy, która jest wiarą nowonarodzonej osoby, jest większa niż wiara setnika czy wiara kobiety kananejskiej. Więc jeszcze raz pytam się ciebie, czy chciałbyś, czy chciałabyś mieć taką wiarę? No, siara, jeżeli nie. Odpowiedź powinna brzmieć: nie, nie chcę takiej wiary. Chcę mieć większą, jak ziarenko gorczycy. Czaj, jaki tu był podstęp? Ale, ale, ale, od czegoś trzeba zacząć, więc jak chrześcijanin zaczyna od wiary tak wielkiej, jaką miał setnik <clears throat> czy kobieta kananejska, jeszcze raz się zapytam, dobra, bo będziemy się teraz bawić w teologię, ale hej, nie? Kto tu na tej sali śmiałby wstać i powiedzieć, ja zawsze jak się modliłem, miałem takie rezultaty jak kobieta kananejska lub jak setnik? Każda rzecz, o którą prosiłem. Zauważcie, kobieta kananejska i setnik nie proszą o nic dla siebie. Zauważyliście to? Proszą dla kogoś innego. Jasne, to są cenni dla nich ludzie, to jest bardzo cenny sługa, to jest bardzo cenna córka. Okej, okay. ale nie proszą dla siebie. Jest tak w Twoim życiu, że ktokolwiek do Ciebie przyjdzie z dowolną rzeczą, Ty masz wiarę jeszcze większą, przynajmniej tak dużą, jak oni mieli, <clears throat> Zwracasz się do Pana i dzieją się rzeczy. Nawet nie musisz wrócić, tylko ci przysyłają wiadomości dzięks. Jest wysłuchane. Jest wysłuchane. Masz tak? To jest jeden z problemów chrześcijaństwa dzisiaj. Nieprawdaż? Niektórzy wprost, tych lubię, wprost mówią, no i co jest grane? Mam tyle obietnic z Biblii, i się modlę i walę głową w ścianę i teraz nawet mi wstyd jest świadczyć. Zaraz się nawróciłem, latałem, mówiłem, że Jezus uzdrawia, a dzisiaj yy, muszę okulary założyć, bo ślepne i tak Jezus uzdrawia. No. Nie? I umówmy się, trzeba będzie, teraz wiecie, będzie latać i opowiadać o cudach. Chodźmy w cudach, ale jak ich nie ma, to musimy sobie zadać pytanie, co jest grane? To jest moje pytanie. Dlatego się pytam, nie, nie, nie chciałbyś mieć, nie chciałabyś mieć takiej wiary, bo ewidentnie rzeczy się dzieją, bo Jezus mówi, wow, taka wielka wiara, kobieto, co tylko chcesz. Zauważ, jaki, co Jezus do niej mówi, co chcesz. Niech ci się stanie, co chcesz. I ona dalej najwyraźniej chciała tylko, żeby córka była wolna. Swoją drogą. No to mówię teraz tylko i wyłącznie, bo już przesialiśmy troszeczkę. Już niektórzy się wycofali, powiedzieli: Dobra, okej, okay, ja tam sobie zostanę w mojej normalnej, profesjonalnej, ortodoksyjnej, chrześcijańskiej, teologicznej kulturze, w ramach której zadaję sobie pytanie, ale nie szukam odpowiedzi. Dalej będę głosił, że Jezus ma moc, Bóg uzdrawia, dokonują się w Duchu Świętym cuda. Mam pytanie, Skoro to prawda, czemu tego nie widzę, ale nie szukam odpowiedzi. Takie życie. Bóg jest suwerenny. Co zrobić? Ale dla tych, którzy jednak mówią, dobra, to dociśnijmy, co jest grane. Jeszcze raz zwracam Ci uwagę, że nawet w tych sytuacjach Jezus mówi, cała moc jest tutaj. Cała moc jest tutaj. Ona natomiast może być przez ciebie przyjęta albo nie, przez co? Przez twoją wiarę. W jakiej skali, w jakim stopniu, w takim stopniu, jak wielka jest twoja wiara. I okej, okay, teraz znowu niektórzy powiedzą, okej, okay, czyli teraz się mam zaś czuć winny, bo coś, czyli moja wiara jest mała, ja nie dostałem. E. Ja w ogóle nie o tym mówię. A trochę o tym mówię, ale nie o tym mówię. Widzisz, bo w momencie, kiedy mówisz takie rzeczy, że no, czyli ja jestem winny, ja jestem ja. Widzisz, problem cały z wiarą, z naszym rozważaniem wiary, naszym przeżywaniem wiary, właśnie o to, o to chodzi, no nie? To jest, to jest pierwszy problem. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Są straszne. Ja. Cały czas ja. Wiesz, ja coś mam, ja coś czegoś nie mam, ja o coś prosiłem, ja tego nie dostałem, ja uzyskałem, ja, ja jestem winien, ja, ale zawsze to, za każdym razem problem polega na czym, że jesteś ty, że jestem ja. Na tym polega cały problem. I w tym wszystkim, rozumiesz, zauważ na czym polega drugi problem, że skoro ja jestem w centrum, to Jezus musi być skoncentrowany na mnie. Zwróć uwagę, bo mógłbym zadać następne pytanie, ale już mi się nie chce być aż tak podstępnym. Ale mógłbym zadać następne pytanie. Jeżeli do tych, do tych, którzy powiedzieli, chciałbym mieć taką wiarę, jak setnik, chciałabym mieć taką wiarę, jak kobieta kananejska, to mógłbym zadać pytanie, no to w takim razie dziś pytanie, dziś odpowiedź. Chcesz mieć taką wiarę jak kobieta kananejska, czy w tym momencie uklękniesz i poprosisz o jej doświadczenie? O jej doświadczenie nieżyciowe, o jej doświadczenie z Jezusem. Chcesz mieć wiarę jak setnik? To, no, rozumiesz, mógłbym zadać to bezczelne pytanie, czy wobec tego poprosisz o jego doświadczenie, w którym ta wiara się okazała? Teraz zauważ, na czym polega to doświadczenie. Doświadczenie polega na tym, że setnik komunikuje się z Jezusem i nigdy w życiu nie widzi go na oczy ani przez sekundę nie słyszy go nauczy. Rozumiesz? Nie ma osobistego doświadczenia spotkania z Jezusem. Co ty, co ty na... A teraz powiedziałem, nie? I się wcale nie przejęzyczyłem. Nie ma niczego, co mógłby nazwać doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem. Nie ma żadnej osobistej relacji. Nie widział się z nim, nie ukłonił się mu, nie podał ręki, nie przedstawił się, Jezus mu się nie przedstawił, nic, nawet go nie słuchał z daleka, nawet z drzewa, jak Zacheusz. W ogóle. A z drugiej strony zadam ci pytanie, czy aby na pewno ten setnik nie ma doświadczenia osobistego spotkania z Jezusem? Jeszcze raz otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Spójrz, to wyznanie setnika, to jest siódmy rozdział, ósmy werset, jest wyznaniem, w ramach którego on mówi, jako kogo poznał Jezusa. Jak wielokrotnie o tym mówiłem, że my często nie rozumiemy Biblii w wielu miejscach z jednego prostego powodu, ponieważ odmawiamy znaczenia bardzo ważnemu słowu, które się składa z dwóch liter, a to słowo brzmi bo. Bo. Oczywiście ono się czasem w Biblii pojawia jako ponieważ, czasem się pojawia jako więc, czasem się pojawia jako a zatem i tak dalej. Ale to jest słowo bo. Coś, bo coś innego. Rozumiesz, jedno z drugim jest nierozerwalnie związane. I teraz, rozumiesz, setnik mówi w ósmym wersecie, bo i ja. Czyli bo ja również jestem człowiekiem podległym władzy. Co, ale co, ja również jako, co, o co chodzi? On mówi, ja mam doświadczenie władzy. Sam podlegam władzy, która jak mówi, to robię, ale jednocześnie wiem, że ta władza udziela mi się tak mocno, że kiedy ja rozkazuję, to mnie też słuchają. Zauważam, to jest dokładnie to. Mówi do żołnierzy, mówię, bo jest setnikiem, mówię idź, a idzie, drugiemu chodź tu, a przychodzi, a mojemu słudze, czyli komuś, kogo posiadam, bo ten sługa tutaj to jest niewolnik, tak? Mówię, rób to i on robi. Mam, jakby mam różne doświadczenia władzy, ale on mówi, bo ja również. I teraz, co to znaczy? On mówi do Jezusa, siódmy werset, dlatego i samego siebie nie uważałem za godnego przyjść do ciebie, ale ty powiedz tylko słowo, a mój sługa na pewno będzie uzdrowiony. I wyjaśnia, dlaczego tak mówi. Ponieważ widzę twoją władzę. Władzę, której nie ma żaden inny człowiek. Wład, możność skutecznego rozkazywania w dziedzinie ducha w dziedzinie nadprzyrodzonej, w ramach której, kiedy Ty mówisz słowo, przestrzeń cię nie ogranicza. Wiem, że kiedy ty roz... Ty nie musisz być obok mojego sługi, bo ty nie jesteś sługą. Ty rozkażesz, a ciało mojego sługi posłucha. Obczaj, co tu się dzieje. Rozumiesz, że ten setnik de facto przez pośredników wyznaje Jezusowi, że on jest Panem. Okej, okay. wróćmy do Mateusza. Otwórzmy y, Mateusza, 15 rozdział. Tej kobiecie kananejskiej się przyjrzyjmy. 25 werset. 26 werset. On jednak odpowiedział: Niedobrze <clears throat> jest brać chleb dzieci <clears throat> i rzucać szczeniętom. I teraz zauważ, zauważ, co mówi kobieta kananejska. A ona powiedziała: Tak, Panie. Rozumiesz, w momencie, kiedy ty uznajesz kogoś Panem, uznajesz kogoś Panem w przestrzeni, w domenie duchowej, w domenie poznania duchowego, w domenie prawdziwego autorytetu, tak jak setnik, wówczas, nawet jeżeli ci nie pasuje opinia tego, kto ma pełne poznanie, którym jest Jezus, bo ja nie wiem teraz o człowieku, wówczas wiesz, że tylko kretyn się może nie zgodzić. Przepraszam za to określenie, ale naprawdę debilizmem jest się nie zgadzać. Rozumiesz? Bo on wie, a ty nie wiesz. I teraz ty możesz nie rozumieć, co on mówi, ale ona się mu poddaje jako panu. Po raz drugi masz pogankę w tym wypadku, która naprawdę uznaje panowanie Jezusa. Mówi: Tak, panie. Jeżeli jest tak, jak mówisz, to, to mówię ci tak tylko nadal nawet psy jedzą ze stołu swoich panów. Więc może z tego mogłabym skorzystać. Nie kłócę się z tobą. <clears throat> Widzisz, setnik Jezusa nie zobaczył. Kobieta kananejska wydawało się, że była przez Jezusa lekceważona, niedostrzegana ona przez niego. Zauważ, że w obu tych przypadkach postawa tych ludzi zaowocowała wiarą, która zachwyciła Jezusa. Rozumiesz? Człowiek, który rozpoznaje w Jezusie Pana, widzi, jak de facto jednostronną tylko może mieć z nim relację. Znaczy, i pomijam teraz, że ona też jest obustronna i wzajemna, ale to jest później. Najpierw musisz dostrzec jednostronną relację. To jest coś, co my w zakłamaniu amerykańsko-europejskim kompletnie gdzieś zatraciliśmy. Rozumiesz? Jezus nie ma żadnej potrzeby. I niezależnie od tego, jak teraz to zabrzmi, z całym szacunkiem, Pan Jezus w tej opowieści był i nadal w tej opowieści wygląda powierzchownie na znacznie bardziej chamskiego niż ja teraz będę. Otóż siostro, otóż bracie, Pan Jezus z natury nie ma najmniejszej potrzeby, absolutnie żadnej potrzeby, żeby być z Tobą w jakiejkolwiek relacji. Rozumiesz? Zacznijmy od tego. Nie ma żadnej, rozumiesz? Ty mu niczego, ja mu niczego nie wnoszę do jego życia. Bo rozumiesz, na czym polega potrzeba? Ja mam potrzebę się z Tobą znać. Jaką, po, no, skoro ja mam potrzebę, to znaczy, że Ty ją czymś zaspokajasz, tak? Jezus nie ma żadnej potrzeby, którą ty mogłabyś zaspokoić. Jezus nie ma żadnej potrzeby, której zaspokojenia by u ciebie szukał, bracie. Jaka to jest niby potrzeba? Jaka to jest potrzeba? Pytam się ciebie. Co, co, ty, co ty myślisz, że możesz dać Jezusowi? Więc jak długo jeszcze będzie trwało w kościele pierdzielenie, od którego my wychodzimy i nigdzie dalej potem nie idziemy, o tym, jak wielkim przyjacielem Twoim jest Pan Jezus? Rozumiesz? Bo to jest. Dlaczego powiedziałem pierdzielenie? Bo to jest pierdzielenie, w ramach którego my nie mówimy niczego o Jezusie, jak wielkim przyjacielem On jest naszym, tylko że nam się coś należy od Niego, bo my coś wno... bo my jesteśmy przyjaciółmi Jezusa. Setnik swoich przyjaciół wysłał do Jezusa, bo powiedział: Panie, ja... to są moi przyjaciele, Ty jesteś Panem. Ile to jeszcze będzie trwało, że sobie będziesz wmawiać, że Ty coś dajesz Jezusowi? Że się będziesz zachowywać wobec Jezusa jak ktoś, komu się coś należy. Co ci się niby należy? Rozumiesz? Będziemy śpiewać o tym, jak łaska dla nas zadziałała, jak nas usprawiedliwiła, zbawiła, odkupiła. Łas... Rozumiesz, co to jest łaska? Łaska to jest dokładnie to, co my myślimy, kiedy po polsku mówimy łaska. Ktoś komuś zrobił łaskę. Już kto jak kto, ale Polacy nienawidzą, żeby im robić łaskę. I jako naród, i jako poszczególne grupy, i jako poszczególne jednostki. Amen? Cztery osoby pokutują, powiedziały amen, cała reszta nie! Ja uwielbiam, proszę mi robić łaskę. Nie? Siostry, proszę bardzo, niech, niech się któraś z was zgłosi, niech wstanie i powie ja kocham, żeby mi robić łaskę, czy uwielbiam, żeby się nade mną litować. Proszę bardzo, wstańcie, szybciutko. O, witam! No pytam się, siostry to brat podniósł rękę. Ja... E, gratu... Zależy kiedy. No, zależy kiedy, teraz wstępnie ok. Jak od tego zależy, czy później dostanę ten cud, o który... To w sumie mogę się przyznać. Rozumiesz? Z kim handlujesz? Z kim handlujesz? Pamiętam, modliłem się o cud. Słyszałem, jak mówię, teraz na tajemnym planie jest seria charyzmaty, cuda, i że mamy się spodziewać. Mówię, i co? Modliłem się gdzie jest ten cud? A co ci Jezus powiedział? No zacznijmy od tego, że najpierw Jezusa nie słyszę. Mówię mu, dałem mu przypowieść o setniku, mówię, przeczytaj, wróć do mnie. Nie? Dostałem odpowiedź, wiedziałem, że jesteś bezczelny. Znaczy, bo no jestem. Tylko jakby chcesz pomocy, czy chcesz, żeby się nad tobą zlitować? Rozumiesz, setnik mówi, panie, nie musisz do mnie przychodzić, bo ja wiem, kim ty jesteś. A ty zacznijmy od tego, że Jezusa nie słyszę? Popatrz na syrofenicjankę w takim razie, popatrz na kobietę kananejską. Chodzi za Jezusem, drze się do niej. Rozumiesz, ona go widzi lepiej niż ty. A Jezus zupełnie idzie dalej. Uczniowie mówią, e, Panie Jezu, bo jakby... Gorzej się babadze jak dziecko. Naprawdę już, no, już nie możemy. Już nie możemy. Jezus dalej. Zatkajcie uszy. Rozumiesz? I w niej nie rodzi się postawa mi się należy. Tam nie ma żadnych roszczeń. No jak to? Inna rzecz, że zapytałem tego gościa, jak długo on się modlił, no to się okazało, że po prostu się pomodlił. Wiecie, co to znaczy, no nie? Bracie, ale jakby... pomodliłem się. Przecież było nauczanie, żeby się w ogóle nie modlić. No to po co się w ogóle modliłeś? No bo jakby trochę zacząłem, ale potem od razu podziękowałem. O, o rozumiesz? Bo Reinhardt nauczał, żeby y, y, krótko poprosić, a potem już dziękować. Podejdziesz tu Grażynka? A nie czekaj, bo żeby cię nie nagrywali, to. W razie, ro, rozumiesz, to jest takie. Grażynka, yy, yy, chciałbym, żebyś mi pożyczyła czystówki. no nie? Do poniedziałku. Dziękuję, nie? Ja wiem, że się zastanawiasz, ale jakby z góry dzięki, nie? Za te trzystówy, o których jeszcze myślisz, czy mi da. Dzięki, tak? Bo ci podziękuję. Rozumiesz? Gość mówi, poprosiłem i teraz już dziękuję. Jakby w tej postawie, do której mówi, że poprosiłem, podziękowałem i... A żeś podziękował? Widzisz, wiara. Jeszcze raz, powiem, powiem teraz rzecz, która może być Y, jakby bez głębszego duchowego zrozumienia zabrzmi jak banał. Jak coś trywialnego. Ale to jedyna nadzieja moja jest nie w, w tym, jak ja mówię, ale w Duchu Świętym, który, który jeden, jedyny może Ci to w pełni objawić i dać tego doświadczyć. Przecież problem polega zawsze na tym, że my wierzymy w coś, a nie komuś. W tym wypadku wierzymy w coś Niektórzy ludzie wierzą w to, że wierzą w Jezusa, a nie wierzą w Jezusa. Nie ufają Jemu. Rozumiesz? On, wierzą... Teraz jestem dosłownie na ukończeniu. Już, już bratu Tymoteuszowi obiecywałem, ale myślę, że w poniedziałek dostanie dosłownie koniec książki. I jak zwykle naj, najmniej istotna rzecz wydawałoby się nagle mnie przypiliła, że skoro to jest to ma być no, w świecie ewangelicznym, książka się będzie nazywać W co wierzą biblijni chrześcijanie. Kredo, różne tam rzeczy, okej. Okay. Aż sobie myślałem, no ale teraz ktoś dostanie taką książkę, a jak jest niewierzący, a tam go coś, to może dobrze, żeby miał tam jakąś możliwość oddania życia Jezusowi. Wiecie, o co mi chodzi, nie? I, i to mnie trzyma. Dosłownie, trzyma mnie za gardło. W sensie, bo co ja tam napiszę modlitwę grzesznika, jak jest we wszystkich innych ewangelicznych książkach? Od jakiegoś czasu zgłaszają się do mnie ludzie z takim pytaniem. I to jest naprawdę mocne, ważne, zasadne pytanie. Ostatnio nawet jakiś brat do mnie napisał, dopiero będziemy rozmawiać, ale, ale tego typu pytań jest wiele. On na przykład mówi, Najpierw oddałem życie Jezusowi, bo coś tam. Potem yy, spotkałem się z głoszeniem Ewangelii i tam jeszcze, potem jeszcze coś. Mówi, a potem zupełnie jechałem ze samochodem, słuchałem tajemnego planu i nagle aż musiałem się zatrzymać, musiałem zjechać na bok. Tak, taka na mnie zstąpiła Boża chwała i po prostu nagle zrozumiałem, kim jest Bóg. Prostu, to było to. Ja nic nie robiłem i jakby wtedy coś zrobiłem, bo Bóg mi się objawił. I, i, i, i pada pytanie, naprawdę jest coraz więcej osób, które pytają, Fabian, to jak ja mam głosić Ewangelię? Co, co? Ja tam nic nie zrobiłem, a się coś stało, a wcześniej robiłem rzeczy i się nic nie stało. I po tym dopiero doświadczeniu wiem, że tam wtedy dopiero byłem usprawiedliwiony, byłem zbawiony. Wcześniej nie, mimo że odmawiałem modlitwy grzesznika, powtarzałem za kimś coś tam na pięć różnych sposobów. I, i, i tak sobie siedzę, myślę, co ja tu mam napisać? Jak to zrobić, że jakby jesteś poruszony, Słowo Boże cię dotyka, jedyne usprawiedliwienie, jest przez wiarę, no, no właśnie, gdzie? W Jezusie. Nie w wierze w Jezusa. Nie w łasce nawet. Rozumiesz? Usprawiedliwienie jest w Jezusie, w Nim. Według mnie ten problem, i to jest dosłownie rzecz, no bo wydawca mnie dociska, że no ale jakby już pod koniec roku miała być książka, tak? Masz dopisać ile? Ja mówię, że no nie wiem, parę zdań i, i to ci miesiąc zajmuje, no właśnie. Bo to było... No wiesz, miałem ja... Rozmawiam, mówię, panie, co ja mam napisać? Dlaczego to jest problem? Może ktoś się pomodli tą modlitwą grzesznika i będzie zbawiony. I Bóg mi wtedy powiedział, modlitwa grzesznika dla wielu jest bożkiem, takim samym jak dla innych obrazy i figury. Wszystko może być bożkiem. Ludzie wierzą w to, że modlitwa grzesznika ich zbawia, a nie, że Jezus zbawia. Ludzie wierzą w to, że pewna postawa na modlitwie, rozumiesz, moja wiara. Cała moja wiara jest złożeniem wiary w nim. Rozumiesz? Ja nie potrzebuję niczego od Niego, to jest dokładnie to, zwróćcie uwagę na to, to jest dokładnie to, co mówi setnik. Mówi, Panie, ja mam potrzebę, nawet nie ja, mój sługa jest chory, on ma potrzebę, umiera, ja mam potrzebę, bo by mi się przydał żywy. Ale zauważ, co on mówi. Ja wiem, że ty wiesz, co jest w tej sytuacji no ale Nie wiem, czy, czy, czy na to zwróciliście uwagę. On mówi, ty powiedz tylko słowo, a on będzie uzdrowiony. Ale jak nie powiesz, to jest jakby ja ci nie mogę niczego rozkazywać, ja nie mogę niczego od ciebie się domagać. Dlaczego? Bo mówi, ja nie jestem godny. I ta refleksja do niego przychodzi, jak Jezus się do niego zbliża. Bo zauważcie, że on pierwszych wysłał, założyliście, profesjonalnie. Nie? Setnik, zawodowiec od negocjacji wysłał ludzi z jego narodu, żeby powiedzieli: Dobry jest chłopak, kupił nam kościół, jest elegancko, na własność nam przekazał. Tak? Ale jak Jezus się zbliża, do niego dociera, zaczekaj, ale co ja teraz od niego? To nie jest, to nie jest kuglarz. Jezus się zbliża, a w setniku narasta poczucie autentycznej władzy Jezusa autorytetu, który wykracza poza jego zrozumienie. No to to, o czym on mówi, bo on mówi o tym, że podlega jakiej władzy? Cesarskiej władzy. Przez tam jakieś szczeble, rozumiesz, ale on mówi, ale ty masz, ty masz znacznie... Cesarz nie może powiedzieć słowa, bo jakby tak było, to bym się do cesarza zwrócił, żeby mi uzdrowił sługę. Ale wiem, że tak nie... A. Oddają pokłony, palą kadzidła, robią figurki, monety biją z cesarzem, ale ja wiem, że on nie ma takiej władzy. Ale ty masz. Więc rozumiesz, setnik mówi: Ja się tobie, od... taka jest moja potrzeba, ale ja się tobie oddaję w twoje ręce, ty zdecyduj. Bo jak zdecydujesz, tak będzie. Rozumiesz, setnik mówi: Mnie niczego innego nie potrzeba, tylko ciebie. Ciebie rozpoznaję, tobie, to jest wiara w Jezusa, kompletne oddanie się Jego decydowaniu. Zwróć uwagę, jeszcze raz to powtórzę. To jest kompletne oddanie się, nie poddanie się, ale oddanie się Jego decydowaniu. To jest to samo z kobietą y, kananejską. Ponieważ ona, ona mówi: Nazywaj mnie jak chcesz, lekceważ mnie jak chcesz, najwyraźniej to, co robisz, ma sens. Mam potrzebę, kocham moją córkę, ona jest opętana Rozumiesz, być może, że ta córka była opętana. Ja nie chcę teraz kombinować, nie róbcie z tego teologii, tak? Ale z pewnego rodzaju doświadczeń, Biblia też pewne rzeczy sugeruje, e, jakby wiecie, dzieci nie są opętywane same z siebie. Jeżeli rozumiecie, co chcę powiedzieć. Tak? Dzieci są pod władzą rodzicielską. Więc jeżeli masz do czynienia, a to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy masz do czynienia z opętanym dzieckiem, to jest Jedna, bo te demony, które, czy te zwierzchności, nawet, które się zajmują dziećmi, em, to jest jeden z najgorszych e, rodzajów gry psychologicznej, jaką toczą z ludźmi, którzy, którzy chcą uwolnić takie dziecko. Jest jakby zupełnie, wiecie, to nie, tam nie ma krzyków, wrzasków, żygania, <clears throat> agresji. Tam jest e, niewinność, robienie z siebie ofiary, za chwilę sugerowanie, że ty właśnie krzywdzisz to dziecko, to mnie boli, tego, i, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo skomplikowane. Ale, <clears throat> ale jeżeli dziecko jest opętane, to zawsze, zawsze patrz na rodziców, co się tam dzieje. Zawsze patrz na rodziców. Bardzo często właśnie rodzice niekoniecznie składają dziecko w ofierze fizycznie, ale je oddają, jego życie oddają diabłu. Nie? Wtedy pod rzymskim zaborem w Kanaanie to już od długiego czasu było nielegalne, żeby zabijać dzieci. Tak, o, dla Molocha. Ale całkiem możliwe, że ta matka w jakiś inny sposób tą swoją córką się posłużyła. Rozumiecie? No co, jeszcze raz, nie chcę mówić, że tak było, ale tak mogło być. Nie? Więc ona tam też przyszła załatwić swoją sprawę. Jak nagle się opamiętała, zobaczyła, co się dzieje z jej córką, to to mogła być też jej sprawa. Nie tylko, rozumiecie, to niekoniecznie była zupełnie, wiecie, biała jak lilika, niewinna kobieta kananejska. Nie? Więc być może ona załatwiała, ale ona przychodzi do Jezusa i mówi mu wyraźnie: Panie, jeżeli ty mówisz, że ja jestem psem, nie jestem z Izraela, ja to wszystko przyjmuję. Jaka jest Twoja decyzja? Tak, panie. Ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Kiedy? Wtedy, kiedy ktoś je dopuści pod ten stół. Zgodzicie się? Bo jak nie, zamykasz psa w końcu czy w budzie, gdzieś go tam przywiązujesz, wywalasz go na pole i tyle. Tyle ma swoich okruchów. Nie? Zresztą nawet jak ktoś ma domowego psa, to dzisiaj są wszystkie profesjonalne diety na ten temat, te, te psie, nie? To to nadal nie jest takie łatwe, żeby. Nie? Ja mam żonę, która dokarmia psy, zwłaszcza cudze, bo swojego nie mamy. Nie? I rozumiecie, to jest dla mnie zawsze, jak ktoś ma psa, nie? Albo, albo wtedy zaprasza nas gości, ale pilnuje moją żonę, albo ja pilnuję moją żonę. Żeby pomadzia jędzi, o ptak leci za... Pff, I pół jej porcji spada i pies mówi, o, aniele Boże. Następnego dnia umiera ten pies, ale takie są skutki przedawkowania mistycyzmu u psów. Więc, rozumiecie, no, no żeby coś spadło psu, szczenięciu zwłaszcza, bo to pamiętajcie cały czas o tym kontekście, że psy w Biblii to są zwierzęta, które walczą o, o jedzenie, które walczą o. Nie, jak już się nad kimś albo nad czymś zlitują, to to już jest jakiś rodzaj łaski. Pamiętacie, człowieka o imieniu Łazarz, ale nie tego, co umarł i go Pan Jezus przywrócił do życia, tylko tego, co umarł i poszedł na łono Abrahama. Pamiętacie tego gościa? To ten opis, że jak on leżał i był cały owrzodziały, tam między innymi Słowo Boże mówi, że przychodziły psy i lizały jego rany. Nie? Znacie, to, to w tym biblijnym języku to znaczy, że to, był, to była taka nędza, że nawet psy się nad nim litowały. No nie? Normalnie powinny go jakoś poszarpać, coś tam, a psy przychodziły i mówiły, no dobra, ulżymy ci, bo, bo masz jeszcze gorzej niż my. Nie? To, to jakby to jest taki obraz. Więc tym bardziej szczenie, żeby dostało coś od Pana, to musi być decyzja suwerenna, absolutnie po prostu musi Pan chcieć. Musi okazać litość, musi okazać łaskę temu szczenięciu. To jest to, o czym mówi kobieta kananejska. I Jezus znowu widząc to mówi, o kobieto, o kobieto, wielka jest Twoja wiara. Czego chcesz od Jezusa? To jest pytanie, które musisz sobie zadać. Jak żeśmy rozmawiali na początku stycznia, zwłaszcza o planach i tak, tak i tak dalej, to, to troszeczkę idziemy w tą stronę, trochę idziemy i mówimy także na temat duchowości, na temat modlitwy naszej. Nie? Czego chcesz od Jezusa? I teraz o co chodzi? Żeby najpierw sobie uczciwie odpowiedzieć, czego chcesz od Jezusa? Czego? Jakiego rodzaju błogosławieństwa dla siebie, dla innych itd. Tak po co? Po to, żeby wiedzieć, jakich rzeczy się wyrzec. Ale upadło, co? Bo rozumiesz, bo jeżeli ty czegoś chcesz od Jezusa, zamiast Jezusa to, to właśnie jest przeszkoda, że czegoś chcesz od Jezusa zamiast Jezusa. W momencie, kiedy. No, no, no pomyśl teraz, nie? Bo, bo rozumiecie, to ja nie mówię tego wcale łatwo. Ja nie mówię tego wcale łatwo. Zrozum, e, mo, może być ktoś w Twojej rodzinie, bardzo Ci bliska osoba, która po prostu umiera, jest chora terminalnie, potrzebuje cudu albo umrze. Nie? Doświadczyłeś w swoim życiu jakiegoś rodzaju straty, doświadczyłeś zdrady i tak dalej, rozumiesz, że spadło się małżeństwo, wydaje ci się, że absolutnie nieodwracalnie i teraz, e, i teraz możesz sobie powiedzieć, no ale co ty sugerujesz, co ja, mam, co ja tego nie potrzebuję, przecież ja tego potrzebuję. Mam przyjść do, mam, mam sobie napisać, że tego potrzebuję, a następnie się tego wyrzec i powiedzieć, że a, nie interesuje mnie to? No, do, rozumiesz, dokładnie to jest jedyna droga, jeżeli jesteś nowonarodzoną, wierzącą, nawróconą osobą, to jest jedyna droga, żeby przyjąć cud od Pana. Zresz przestać mu rozkazywać. I teraz nie chodzi o to, że on się obraża i mówi, no jak ty mi rozkazujesz, to ja nic nie zrobię. Nie, chodzi o to, że jak ty rozkazujesz, to ty jesteś źródłem. Się uzdrawiaj. Ruch wiary, masę od, odłamów, charyzmatycznych w kościele, rozumiecie, i tak dalej, dokładnie tam wylądowały. Wiecie, kiedy się głosi uzdrowienie jako coś ważniejszego niż Jezus, to na końcu musisz sobie wmówić, że ty masz moc uzdrawiania, a nie Jezus. Bo od początku rozkazujesz. Od początku. Niektórzy mówią, ale ja mam obietnicę w, w Biblii. No tak, tylko teraz zważ. Obietnicę składa ktoś. Natomiast moc nie jest w obietnicy. Moc jest w prawdomówności, wierności i wiarygodności tego, kto ci składa obietnicę. Ja mam obietnicę w Biblii. Widziałem na własne oczy, rozumiesz, o ja wiem, że to było wszystko w dobrej wierze robione, ale z drugiej strony, w dobrej wierze czy nie w dobrej wierze, symbol pozostaje symbolem, a metafora dosyć czytelną metaforą, tak? Jeżeli ktoś bierze Biblię i mówi, ja mam tu obietnicę, rzuca tą Biblię na ziemię, wskakuje na, tą, wskakuje na Biblię i mówi, stoję na Słowie Bożym, ja cię rozumiem, ale to są czary. To jest, znaczy, ja cię rozumiem, ale to są czary. Bo dokładnie to samo robią ludzie, którzy wierzą w tak zwane prawo przyciągania. Oni uważają, że nie ma Boga. Bogiem jest wszechświat i wszechświat składa się z energii. I w ramach tej energii, w momencie, kiedy ty odpowiednio zmanipulujesz tę energię, ta energia musi cię słuchać. Co najlepsze jest wielu chrześcijan, którzy w to uwierzyli i uważają, że dokładnie tak to działa w Biblii. Bo Jezus często mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. Pamiętacie to, ale wiara w co? Czy w kogo? Zawsze musisz to prześledzić. Bo gdyby tak było, że tak jak niektórzy interpretują, że Twoja wiara cię uzdrowiła, to Jezus byłby tylko człowiekiem, który kogoś poinformował, jaki mechanizm w sobie odkrył. I od tej pory ten ktoś by chodził i mówił: Słuchajcie, Jezus jest niepotrzebny, Jezus mnie tylko oświecił, że jak masz wiarę w to, że będziesz zdrowy, to będziesz zdrowy. Także wiesz w to, że będziesz zdrowy. Jezus jest niepotrzebny. I teraz niektórzy chrześcijanie mówią, nie, nie, ale my jesteśmy chrześcijanami, więc w imię Jezusa, ale de facto uprawiają samo uzdrowienie. Prawo przyciągania. Mam tutaj napisane? Tak. No to na tej bazie Bóg musi mnie słuchać. On mnie musi słuchać. I teraz chodzi o to, że Bóg cię słucha, sęk tylko w tym, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Rozumiesz, to jest podstawowa zasada biblijna przepływu, udzielania się łaski. Jeżeli jesteś w postawie tego rodzaju pychy de facto, to nie jest tak, że Bóg ci nie daje łaski, bo ona jest nam dana przez krzyż, ale ty nie jesteś w stanie jej przyjąć. Skąd dowód? Gdzie ten dowód na to, że tak jest, że to ty blokujesz tę łaskę? Twoja postawa, w ramach której za chwilę, po tym jak się nie dzieje na Twoje słowo to, czego byś sobie życzyła, czy czego byś sobie życzył, obrażasz się na Boga i zaczynasz oficjalnie mówić, że spoko, spoko, ale narasta w Tobie, mm, czemu mi. Więc idź do Syrofenicjanki, idź do kobiety kananejskiej, bo z całym szacunkiem, jeszcze raz, nie jest tak, że ja czasem, wiecie, broń, broniłem e, jako dobry PR-owiec Pana Jezusa. Nie? I czasem opowiadałem różnym, dawno, dawno temu, no nie? Jak ta scena mogła wyglądać, żeby nieco przypudrować nosek Panu Jezusowi. Nie? Że no, bo on tu niby się nie odzywał, ale puszczał do niej oko, że jakby później pogadamy. Jasne, jasne. To no, serio. Załóżcie, jak łatwo, jak łatwo jest manipulować Słowem Bożym, jak dodasz tu coś tam, masz trochę autorytetu. Ja takie rzeczy nie, nie, nie często, ale czasem robię, jak, zawsze jak miałem, wiecie, kobiety, że o, ale Pan Jezus, o, od Niego się chłopy uczą, tych wszystkich postaw swoich i tak dalej. Ja nie, ale bo Panu Jezusowi tu o co innego chodziło, bo ja sam, to rozumiecie, sam nie rozumiałem, co Jezus tu zrobił. To że nie wiedziałem. Prawda jest taka, ja w momencie, jak się przyznałem, że tak jest, powiedziałem, Pan Jezus, to jest po prostu absolutnie z ludzkiego punktu widzenia jest absolutnie jego zachowanie nie do zaakceptowania. Umówmy się. To jest nie do zaakceptowania. Jeżeli ktoś by się następnie zaczął tak zachowywać i powiedział, że no bo tak Jezus zrobił, no to masz mordę, no nie? Bo albo masz naprawdę poważne uzasadnienie, wskutek którego to uzasadnienia robisz coś, a to coś przynosi Boży owoc, albo masz mordę. Jakby ten czas najwyższy sobie dawać mordę. Znaczy, faceci. No nie kobiety, tam sobie róbcie co chcecie, ale naprawdę czas najwyższy w Kościele, żebyśmy sobą potrząsnęli w tych kwestiach. Nie? Jezus się zachował, jak się zachował. On widział serce Syrofenicjanki i, rozumiecie, i testował jej wiarę. Sprawdzał jej wiarę. Jak wielka jest ta wiara, aby móc następ. Rozumiesz, Jezus Jezus nie jest rodzicem XXI wieku z Warszawy. Albo z Krakowa, niech, niech będzie. Ale jakby Warszawa, nie wiem czemu, do wielu z was bardziej przemówiła, no nie? No Jezus nie jest, e, rozumiesz, dziecko, nie, uczy się angielskiego i tam beknie, e, o, o, pięknie! Mm. Mm. Jaką ocenę dzisiaj przyniosłeś? Serduszko z gwiazdką i z uśmiechem od pani. Czyli? To, było, to, jest, to jest piątka, to jest szóstka. Ja wiecie, jestem kiedyś zrąbany przez jedną mamę, która mówi, że nie, nie ma takiego systemu. Nie sugeruj, że uśmiech z gwiazdką i z serduszkiem jest lepszy niż uśmiech bez gwiazdki z półserduszkiem. Nie ma. Wszyscy dostają to samo. No to kto jest lepszy? Nie ma nikogo lepszego! Serio? Serio? No Naprawdę masz dziecko, jedno twoje dziecko czteroletnie, rozumiesz, węglem namaluje ci portret, drugie dziecko pff, namaluje ci. I, I ty mówisz, że portret twój nie jest lepszy od tego badziewia? Nie, nie powiesz tego dziecku? Jednemu i drugiemu? Nie powiesz jednemu dziecku rysuj dalej, bo zdaje się, że masz talent, a drugiemu dziecku powiesz, raczej pluj, no nie, bo... Bo to nie jest malarstwo, nie, nie, nie powiesz tego? Zresztą na, naprawdę wszyscy się będziemy zachowywać jak późni milenialsi, że tylko potrzebujemy cały czas, żeby Pan Jezus nas głaskał i żeby nas nieustannie pocieszał, i rozumiecie, bo, bo Ile, ile też będzie trwać? Zwłaszcza, że to jest dokładnie postawa, w ramach której my mówimy Bogu, że nam się należy. Zwłaszcza, że wtedy nawet Bóg mówi, to sobie". weź, no nie? Rozumiesz, bo Bóg się naprawdę nie obraża na swoje durnowate dzieci. Co więcej, On nas nawet lubi, no nie? Co więcej, nawet Go bawimy w tego typu sytuacjach. Tylko, że my wtedy nadal siedzimy i mówimy śmiejesz się ze mnie? Bóg się, Bóg się śmieje ze mnie. Skąd wiesz? No, słuchałeś ostatnio kazania Fabiana? Przecież ewidentnie się Bóg śmieje z nas. Jeżeli on mówi prawdę, to no, no, no, no nabija się z nas. Chyba, że nie mówi prawdy, no ale to wtedy kto mówi? No, no, Na sam koniec otwórzmy sobie list Jakuba. I teraz, i teraz rozumiesz, ja, ja teraz naprawdę mówiłem wszystko serio. Dziś wyjdzie stąd z cudem. Wyjdą dziś z cudami, z całymi stosami cudów, zwłaszcza dla innych, ale nawet dla siebie, tylko i wyłącznie osoby, które wejdą na drogę setnika albo kananejskiej kobiety, albo drogę jeszcze gorszą. Czyli jeszcze lepszą. Czyli jeszcze gorszą. Czyli nieporównanie lepszą. Czyli dramatycznie tragiczną. Widzisz, patrz. List Jakuba, pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie. takie nieśmiałe, te, nie, ten z, z, oddali, z drugiego pomieszczenia. Halleluja! Ci tam w, z przodu, ha, halleluja! Nie? Dobra, sobie otwierasz teraz konto swoje w banku, nie? Wszystkie oszczędności, wszystko, bach, poszło, nie? Dodatkowo masz jeszcze SMS, Urząd Skarbowy, ZUS, wszyscy nagle mówią, o pomyliliśmy się, masz naliczone 60 tysięcy złotych do zapłaty w ciągu 3,5 dnia. No, halleluja! Halleluja! Woo! TVP, TVN, CNN i inne telewizje trwam. Ależ no nagle publikują twoje zdjęcie. Kapujesz? Ktoś mówi, ty, ty, widziałeś? Pokazywali cię w telewizji, a co gadali? Nie coś gadali, nie? Co myślisz teraz? Co, co gadali? Widzę nie powiem, oh my god! weżę się! Ja się przestraszyłem ostatnio. Pa jest Paweł. Pisze na forum dla, to było dla pasterzy, nie? Pisze, ej, oglądaliście wiadomości? Myślę, nie, nie mam telewizora, nie wiem o co mu chodzi, no nie? Ale za chwilę patrzę, pff, pojawił się jakiś, jakaś, patrzę, no siedzi chłop, wiadomości telewizyjne, TVP1, nie? I, I na pasku profesjonalnie patrzę napisane Pięć lat tajemnego planu. Myślę, oh my god! To co nie pier... Nie, że... Aha! Bardzo dobry prezent z okazji pięciolecia, a tylko od razu taka myśl... Czekaj, a jak to nie jest Photoshop, to jakby... Z całą pewnością TVP się przywaliło, o to jest zarzewie sekciarstwa polskiego. Trzeba... pierwsza... Pierwsze parę sekund nie dokładnie takie a A nie! Uuu! Czyżby zaczęło się prześladowanie? Jest! Jest! Poczytujcie to sobie za największą radość. Wszyscy chrześcijanie, którzy doświadczają jakiego, jakiejkolwiek formy depresji, powinni dostać w tyłek najwyraźniej. Jakby, nie, nic tak cię nie może ucieszyć, jak co, jak kiedy przechodzisz próbę. Wiedząc, i teraz uważajcie na to, że doświadczenie waszej wiary, ponieważ próba to jest doświadczenie wiary, wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swojego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. I jedyne, czego w tej sytuacji potrzebujesz, to jest, żeby to zrozumieć. I dlatego Jakub mówi, to jest tylko tyle. Szuk, nie szukaj na siłę, rozumiesz, ale bądź gotowy, otwarty na przyjęcie próby, ponieważ ona po pierwsze cię rozraduje, po drugie otworzy wreszcie twoją wiarę. Wreszcie zaczniesz polegać na Bogu, nie na swoich konceptach. Na modlitwie grzesznika, modlitwie pitolnika, modlitwie y, y, pielgrzymika, modlitwie wiary, słowa, nadziei, zaufania, obietnicy, wyznania, zgromienia Przestaniesz ufać, rozumiesz, temu czy tamtemu, rzeczy takiej czy innej, idei, koncepcji, zaczniesz wreszcie ufać samemu Panu, jak zobaczysz, że z próby tylko On wyciąga kogo pokornego. Jeżeli w piątym wersecie Jakub mówi, komuś z was brakuje mądrości w zrozumieniu tego, od czego zaczynam list, mówi Jakub. A jeżeli komuś z was brakuje mądrości, no to o to niech prosi Boga. Ja mówi, bo tu nic nie poradzisz, to jest, od tego się zaczyna, musisz po prostu. Jeżeli ktoś z was nie rozumie tego, co dzisiaj powiedziałem, albo nie wszystko, to jest dokładnie, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze raz, ja, rozumiesz, Jakub nawet mówi, ja wam tego nie będę tłumaczył, bo tego się nie da wytłumaczyć. To ci może tylko Bóg objawić właściwe znaczenie. Odróżnienie wszystkiego, co pochodzi od Boga, nawet najlepszej rzeczy, od Niego samego. My mamy być zawsze spragnieni, złaknieni, zgłodniali tylko i wyłącznie Niego samego. Skupieni tylko i wyłącznie na Nim samym, a przez Niego na rzeczach, które od Niego pochodzą, Jego oznaczają, Jego reprezentują tak itd. Tak Ale w momencie, kiedy od Niego odchodzimy, skupiamy się na czymkolwiek innym, nawet gdyby bezpośrednio od Niego pochodziło, to się zamienia w bożka. Więc jeżeli komuś z Was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana ta mądrość. Chociaż z drugiej strony Jakub, jak mówimy o podstępnych ludziach, mówi: Twoja wiara wyrabia się przez próby, próby radują. Jak ktoś tego nie rozumie, to niech prosi Pana, ale lepiej, żeby prosił z wiarą, bo i tak nie dostanie. Nagle jest, czekaj, czyli to było wcześniej, miałem to zrozumieć, czy mam prosić o coś, o zrozumienie czegoś, co muszę rozumieć, żeby o to poprosić? Zgubiłeś się? Mówi Jakub, mówi, no widzisz, czyli musisz poprosić, no nie? Czas najwyższy, czas najwyższy uznać, że wszystko od Niego. A niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Dwie tylko rzeczy zadziwiają Jezusa w ramach jego misji, kiedy był pierwszy raz na ziemi. To jest czyjaś wielka wiara i czyjaś niewiara. Nawet nie musi być wielka. Nie? Czyjaś wielka wiara albo czyjaś niewiara. Tam, gdzie powinna przynajmniej zwyczajna wiara się znaleźć. Czy dzisiaj, czy dzisiaj, siostro i bracie, chcesz się modlić o mądrość, bo nie rozumiesz, co jest grane? Czy też zaczynasz rozumieć, albo nie zaczynasz, ale naprawdę dobrze rozumiesz? I rodzi się w tobie potrzeba odrzucenia wszystkiego, a skoncentrowania się tylko i wyłącznie na nim. Tylko i wyłącznie na nim. On jest naszym wszystkim. On wystarczy. Bo on jest wszystkim. Nie źródłem. On jest sam w sobie wszystkim. On jest wszystkim.